Колодец без воды, так ни к чему и веды, без служения. Следует харме, только знай, что хуже нет победы, чем сражений. Отрешившись от вещей, суть вещей узнаешь, Ом Шри Рам, Джарам Джай Джарам, Ом Шри Рам, Джарам Джай Джарам нет причин и следствий, нету зла и бедствий, шри-рам, джарам, джай-джарам. Так шли они всю ночь, а в обзариве рассвета, увидали в мире как красиво расцветает в поле курок шедра белый базилик. Стали петь и танцевать, Бога прославляя, Ом Шри Рам, Джарам Джай Джарам, Ом Шри Рам, Джарам Джай Джарам. Миром правит благость, красота и радость, Шри Рам, Джарам Джай Джарам. миром правит благость, красота и радость. Шрирам, джарам, джай, джарам. Шрирам, джарам, джай, джарам. Шрирам, джарам, джай, джарам. Thank you. Так, краткое изложение Бхагавадгиты. Собственно, ну, весьма уважаемый мною Борис Гребенщиков уже много лет переводит ее на русский язык, все никак не переведет. Там, время от времени в интервью вот упоминает о том, что переводит, все переводит, все как-то вот что то вот, как-то куда-то там. Когда я там 20 лет отслушиваю, говорю, мне надоело, вот я сам перевел, и теперь пою. то Борис Борисовича можно очень долго ждать иногда. Он умудренный, он никуда не спешит.